bugun mana shu mavzu ko'p ayol besh vaqt namoz o'qiydi eri o'tir desa o'tiradi tur desa turadi lekin u er ayolda ana shu ayolni qadriga yetmaydi hayt desa urgan hayt desa kaltak yegan hayt desa talog'ini olgan mana shu ayol endi g'arib o'sha xonadonda dedi endi erkak kishi zimmasiga tushgan vazifani qilish kerak haligi bir dunyodagi xudo inson uchun xizmat qilib qo'ygan e, xizmat e, insonga xizmat uchun yaratib qo'ygan narsalar bor osmon yer bulut quyosh yulduz oy minib yurgan markabimiz uyimizdagi chorva hayvonlarimiz hamma hammasida dunyoda nimaiki biz uchun yaratilingan bo'lsa o'zi dunyodagi yaratilgan hamma narsa inson uchun xizmat hammasi xizmat lekin ular zimmasiga tushgan vazifani qilyapti yer bizni ko'tarib turibdi osmon bizi ustimizda muallaq turibdi ustimizga tushib ketmayapti quyosh isitish kerak bo'lsa isityapti chiqyapti kunni yoritayapti. oy kechasini yoritayapti, yulduzlar chiqyapti va hokazo uyimizdagi hayvonlarimiz sut beryapti qatiq beryapti kerak bo'lsa mol beryapti va hokazo oxirga kelib jonini ham beryapti hmm, Go'shini yeyapti iste'mol qilinyapti zimmasiga tushgan vazifa mana shu ularni vazifasini bajaryaptimi endi erkak kishi ham yer yuzida yaratilgan inson ham zimmasiga tushgan vazifani bajarish kerak zimmamizda nima bor desa zimmamizga yuklatilgan bir kunda besh vaqt namoz erkaklarda zimmasiga qo'shimcha yana yuklatilgan narsa o'zini qo'lini ostidagi insonlarda o'sha Allohning oyati karimasiga muvofiq jahannamni olovida jahannamni yoqilg'isidan iborat bo'lgan odamlardan va toshlardan iborat bo'lgan jahannamdan ahllaringizni himoya qilinglar degan oyatni ostida yashashlik ya'ni farzandingni ahli ayolingni qizingni o'g'limizni va hokazo mana shularni biz jahannamdan qutqarishimiz kerak ya'ni ma'siyatni ichidan ularni olib chiqishimiz kerak endi ayol chiroyli ibodatli esli xushli odobli axloqli iboli hayoli bo'lsa-yu, lekin erkak alkash bo'lsa hmm, kunda ichib kelaversa ichib kelgandan keyin o'sha ichayotgan bir kunda taxminan oladigan bo'lsak 100 ta odam ichayotgan bo'lsa 99 to'qqiztasi o'sha kun xotinini taloq qo'yadi birortasi indamasdan shu bo'ldi endi nima shu ichib oldim men ayib qildim xotini kelib ursa ham so'ksa ham indamay bolish bolishni boshiga qo'yib yotib olishligi mumkinu lekin to'qson to'qqiztasi albatta taloqda aytadi chunki u ichgan narsasi birinchi yuvosh qiladi tulkidek ayyor qiladi oxiri borib turib sherdek baquvvat o'ladida sher bo'lib ketadi cho'ntagida bir so'm pul yo'q lekin dunyoni sotib oladigan darajada boy qilib qo'yadi ana keyin kuchini kimga ko'rsatadi ayoliga ko'rsatadi taloq qiladi va ertasi kuni keyin buni bir narsa qilish kerak deb yuraveradi mana shunday ayol ana shunday erkakni qo'lida g'arib dedilar yoyinki uni aksi mo'min ibodatlik ixloslik muhabbatlik erkak fosiq ayolni qo'lida g'arib dedilar hm? er chiroylik oilasiniga qaraydigan o'zini ko'p narsalardan tiygan ba'zilarimizga o'xshab choyxonama choyxona yuravermaydi shu bir so'm topsa ham oilam bo'lsin deydi oilasidan tashqarida taom yemaydi go'yoki uydagilarini bir bular yemayaptiyu man yeb qo'yapman degandek o'ylab fikr qilib uyiga tashiydiyu lekin uyida o'tirgan ayol unga noshukur olib kelganiga qanoat qilmaydi mana uni olib qo'ying desa ozob olib kelding nimaga san pul olib kelmayapsan ayollarda bitta narsa borda sal agar achchig'iga tegsangiz nima deydi birinchisi aytadigan narsasi man sizga tegib nima ko'rdim deydi a shu narsani endi to'qson to'qqiz foiz ayol aytsa kerak ha unga tegib yo uchta yoki to'rtta yoki beshta bola ko'rding nima ko'rarding undan boshqa dunyoni olib kelib berish kerak sabr qilsa qanoat bo'lsa hamma narsa bo'ladi ana shunday erini mensimaydigan ayol o'sha erkakni qo'lida g'arib va o'sha erini mensimaydigan ayol san deb eriga baqirib eriga e, yuziga tik boqib eriga gap qaytaryaptimi jannatdan umid qilmasin